Kuzoom in pamoja na kuzoom out ni moja ya njia ambayo inaweza kurahisishia wewe sana katika kutengeneza projekti zao, kwa maana kwamba inakuwezesha wewe kuweza kuona detail za interface pamoja na panel ambazo unazitumia katika editing. Leo katika Adobe Premiere Pro ninaenda kuonyesha namna gani ambavyo unaweza ukazoom in pamoja na kuzoom out ili uweze kuona detail zote katika panel, njia ambayo inaweza kurahisishia wewe kuweza kuedit kwa usahihi kabisa. Tekniki hii unaweza ukaitumia pia katika software zingine kama Adobe After effect kama nitakavyofanya hapa siku ya leo. Jina langu Joel Kadaga, creative designer. So bila kupoteza muda, ah, nitaenda kuonyesha moja kwa moja. Ukiwa ndani ya interface ya premier Pro unaweza ukaona hapa kuna panel kama hii ni source panel, hii ni program panel, lakini hii ni project au sehemu ya kuweka project zako, lakini hapa ni timeline. So kinachotokea kama unahitaji kuzoom hii sehemu ya panel hii au sehemu ya source file utaenda kwenye kibodi yako kuna herufi au kuna eneo ambapo kwenye kibodi yako kuna herufi inaonekana kama spiral e, kama ambapo unaiona katika skrini yako lakini kuna mkato ambao unaonekana kama unakata kwa kwenda mbele badala ya kukata kwa kurudi nyuma hiyo keyboard ndio unaweza ukatumia kwa ajili ya kuzoom so hakikisha umeselect tayari uh, panel yako au panel ambayo unataka uweze kuizoom utaklik tu hiyo button unaweza ukaona imeweza kunini lakini kwa sababu hapa hamna chochote na kurudisha pia unaweza ukaklik hapo hapo kama nataka kuzoom uh, project panel niweze kuona zaidi asset pamoja na faili zote ambazo nitazitumia utaklik tu mara moja unaweza ukaona vitu vyote na unaweza ukavipanga unavyotaka lakini uh, ukiselect hivi ukirudia tena kuselect na zoom out lakini vile vile kwenye timeline. Kama nataka kuona uh, timeline kwa ukaribu zaidi, unaweza ukazumu hivi, kitu ambacho kama una edit kwa kutumia monitor zaidi ya moja inakuwa rahisi zaidi, kwa maana kwamba unaweza ukaiona timeline yako hivi, lakini project yako utaiona katika uh, screen nyingine ya pili. Likewise katika uh, sehemu hii ya pro, uh, program panel ukiklik pia unaweza ukaona kwa ukaribu uh, kabisa na ukiplay unaweza ukaona inakurahisishia kabisa na hapo unaweza ukachange resolution ukaweka hivi ili uweze kuona vizuri so njia hii inaweza kurahisishia zaidi wewe kuweza kuona vitu kwa ukaribu zaidi so hiki vile vile unaweza ukakifanya ndani ya adobe after effect na ukaweza kuona detail kwa ukaribu kabisa pale ambapo unatumia uh, programu ya adobe premiere pro so uh, nimeshatengeneza kozi ya adobe premiere pro na adobe after effects so kama unataka kujifunza kwa undani kabisa namna ya kuedit video kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kufanya motion graphics kwa kutumia after effect link huko katika description unaweza ukajipatia kozi yako na uweze kujifunza zaidi uweze kuenjoy vitu ambavyo vitakufanya utengeneze content mbalimbali kwa ajili ya mitandao ya kijamii nikwambie kitu content is king katika kipindi hiki cha mitandao kipindi ambacho digital marketing inachukua nafasi kubwa ni vizuri kufahamu kutumia software hizi za kutengenezea content mbalimbali hasa za video ambazo zimekuwa marketable sana kwa kiasi kikubwa kwa sasa naitwa joel kadaga nitembelee instagram facebook pamoja na twitter kwa jina la jo media group ili tuweze kujifunza pamoja mambo mbalimbali yanayohusiana na creative design sina la ziada see you next time